Ça va Et donc ça nous fait plaisir. Ah, non, hein? à moi aussi. Hein? À moi aussi. Et vous voulez aussi ou pas